Linux Operating System Spoken Tutorial লৈ আপোনা হবক স্বাগতম। এই টিউটোরিয়ালত আমি কিছুমান সাধারণ কমান্ডৰ বিষয়ে শিকিম। মই Ubuntu 10.04 ব্যৱহাৰ কৰিছো। আমি ধৰি লৈছো যে Linux Operating System কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে সেইটো আপুনি জানে। যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে তেন্তে এটো অন্য এটা স্পোকেন টিউটোৰিয়ালৰ যোগেদি spoken-tutorial.org এই ওয়েবসাইটত উপলব্ধ। এই টিউটোৰিয়েলত আমি কমান্ডবোৰ আৰু কমান্ড ইন্টাৰপ্ৰেটাৰ কি হয় তাক চাম তাৰ পিছত মেন কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰি লিনাক্সত কেনেকৈ সহায় পাব পাৰি তাক শিকিম এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল কমান্ডবোৰ কি সাধাৰণ ভাষাত ক'ব পাৰি যে লিনাক্স কমান্ডবোৰ হ'ল কিছুমান শব্দ যিবোৰ লিখি কিছু একচন ল'ব পাৰি Linux কমাণ্ডবোৰ স্বাধীন হয় আৰু কেতিয়াবাহে চাৰিটা কেৰেক্টাৰতকৈ দীঘলীয়া হয় উদাহৰণ স্বৰূপে ls who ps ইত্যাদি কমাণ্ডবোৰ বোৰ লোৱাৰ কেছত থাকে আৰু এইবোৰ কেস সেনসিটিভ হয় এটা উদাহৰণ চাওঁ এপ্লিকেশ্যন মেনুলৈ যাওক এক্সেসৰিজ চিলেক্ট কৰি আৰু উপলব্ধ অপশ্যনবোৰৰ পৰা টাৰমিনেলত ক্লিক কৰক টাৰমিনেল উইণ্ড' এখন অপেন কৰিবলৈ কিবৰ্ডত ctrl alt t প্ৰেছ কৰক এতিয়া আমি প্ৰম্পট আৰু ইয়াৰ পিছফালে এডাল কাৰ্সাৰ দেখা পাম ইয়াতে আমি কমান্ড টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰক who আৰু এন্টাৰ টিপক ইউজাৰৰ নাম লগইন হোৱা আমি দেখা পাম আসলতে অলপ আগতে আমি কমান্ড এটা দেখুৱাইছিলু যি হু হয় যোত সিস্টেমত কোনে কোনে লগইন কৰিছিলে সেয়া দেখুৱাই কিন্তু ই কিছু আখৰৰ কি বস্তু বা এন্টিটি যি ই কমান্ডস পুৰক একচনত হলনি কৰে এইটো কমান্ড ইন্টাৰপ্ৰেটৰৰ কাম যাক শেল বুলিও কোৱা হয় আমি শেলক প্ৰগ্ৰাম ৰূপত পৰিভাষিত কৰিব পাৰো যি আমাৰ আৰু লিনাক্স সিস্টেমৰ মাজত ইন্টাৰফেচৰ নিচিনা কাম কৰিব আমি অপাৰেটিং সিস্টেমত এক্সিকিউট কৰিবলৈ কমান্ডসবোৰ এন্টাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে Linuxot বিভিন্ন ধৰণৰ shells ইনষ্টল কৰিবলৈ সম্ভৱ হয় আৰু যত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ পছন্দমতে বাছি ল'ব পাৰে Linuxot standard shell যি সদায় /bin/sh ৰূপত ইনষ্টল হৈ থাকে যাক bash কোৱা হয় the gnu bourne again shell যি gnu suite of toolsৰে পৰিপূৰ্ণ এইটো টিউটৰিয়েলত যি কমাণ্ডছবোৰ আমি দেখিম সেইখিনি প্ৰায় সামান্য হয় আৰু অলপ সাল সলনিৰ লগত প্ৰায়বোৰ লিনাক্স শ্বেলছত ৰান হয় তথাপিও আমি এই টিউটৰিয়েলত প্ৰদৰ্শন কৰিব কাৰণে শ্বেলৰ ৰূপত বেশ প্ৰয়োগ কৰিম কাৰণ এই বেশ বহুত জনপ্ৰিয় শ্বেল আৰু প্ৰায়বোৰ ইউনিক্সলৈ সংযোগী বেলেগবোৰ শ্বেলছ হৈছে বৰ্ণ শ্বেল এছ এইচ যি আচল unique shell C shell C S H আৰু কৰ্ন শেল KSH হয় কোনটো শেল আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো তাক সাবলৈ টাৰ্মিনাল লৈ যাওক আৰু কমান্ড টাইপ কৰক echo space ডলাৰ কেপিটেলত S H E L L shell আৰু এন্টাৰ টিপক সামান্য ৰূপৰ পৰা slash bin slash bash output হয় যি আমাক bash shell দিয়ে বহুত ধৰণেৰে বেলেগ বেলেগ সেলসক সক্ৰিয় কৰা হয় যি কি উন্নত টিউটৰিয়েলত দেখুৱাব কমান্ডছবোৰ আচলতে ফাইলছ হয় যত প্ৰগ্ৰামস হয় যি সি আখৰে লিখা হয় এই ফাইলটো ডিৰেক্টৰীত থাকে কমান্ডবোৰ ক'ত জমা হৈ থাকে তাক গম লবলৈ টাইপ কমান্ডৰ প্ৰয়োগ কৰক কমান্ড প্ৰম্পটত টাইপ স্পেচ পিএছ টাইপ কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক এইটোৱে দেখাব যে ps কমাণ্ডটো প্ৰকৃততে bin ডিৰেক্টৰীত জমা হোৱা এটা ফাইল যেতিয়া কমাণ্ড প্ৰম্পটত আমি কমাণ্ড দিম তেতিয়া শেল ডাইৰেক্টৰীৰ তালিকাৰ পৰা কমাণ্ডৰ অনুৰূপ ফাইলটো বাছি লব যদি এইটো পায় তেতিয়া প্ৰগ্ৰাম সন্নিবিষ্ট সেই ফাইলটো এক্সিকিউট হ'ব নহলে কমাণ্ড নট ফাউণ্ড বুলি ভুল দেখুৱাব পাথ ভেৰিয়েবলে বাছি উলিওৱা ডিৰেক্টৰীৰ তালিকাখন নিৰ্দিষ্ট কৰে যিটো আমি পিছত দেখা পাম এতিয়াৰ বাবে যদি আমি এই তালিকাখন চাব বিচাৰো মাত্ৰ command space S space dollar পাঠ টাইপ কৰক ডাঙৰ বৰ্ণত আৰু এণ্টাৰ টিপক কমাণ্ডছৰ কথা কওঁতে আমি জনাৰ প্ৰয়োজন যে এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু লিনাক্স কমাণ্ডবোৰ দুই ধৰণৰ external command aru internal command. Etia asutia files ba programs bur hoise external command. Linux or pry commands bur aid honor hoi kintu kisuman command ase g jar kajo bilak shelote likha jai aru he bilak belek files or report nathake. Ebur internal commands echo command jak ami pisot sum asolote e eta internal command hoi. Terminal jog aru type korok type space S আৰু এণ্টাৰ টিপক আউটপুট ইকোক শেল বুলেটিন ৰূপত দেখুওৱা হয় সেয়ে ফাইল নেম দিয়াতকৈ ই কয় যে ইকো কমাণ্ডছৰ কাৰ্যবিলাক ইণ্টাৰনেল হয় সেইকাৰণে ইয়াক ইণ্টাৰনেল কমাণ্ড কোৱা হয় আন এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ কমাণ্ড যিটো জনাটো প্ৰয়োজনীয় কমাণ্ডবোৰ এটা শব্দ বা মাল্টিপল শব্দৰ হব যি হোৱাইট স্পেচেৰে পৃথক কৰা হব দ্বিতীয় কেছটোত প্ৰথম শব্দৰ কমাণ্ডটোৰ আচল নাম হয় যি অন্য শব্দটো তৰ্ক হয় আৰ্গুমেণ্টছ অপশ্যনছ এক্সপ্ৰেচনছ বা ফাইল নেম হ'ব পাৰে এই কমাণ্ডে অপশ্যনছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰে সাধাৰণতে এইবোৰ সিঙ্গল বা ডাবল মাইনাছ চাইনৰ দ্বাৰা সূচায় ইয়াক মাইনাছ চিহ্ন বা শৰ্ট অপশন আৰু লং অপশ্যন বোলে টাৰমিনেল উইণ্ডত যাওক আৰু কমাণ্ডছ টাইপ কৰক আৰু তাৰ আউটপুট বিলাক চাওক টাৰমিনেল উইণ্ডলৈ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ক্লিয়াৰ টাইপ কৰক এতিয়া এলএছ টাইপ কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক আকৌ ক্লিয়াৰ টাইপ কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক LS space minus a type কৰি এণ্টাৰ টিপক টাৰ্মিনেল উইণ্ডলৈ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ক্লিয়াৰ টাইপ কৰক এতিয়া LS space minus all type কৰি এণ্টাৰ টিপক আকৌ টাৰ্মিনেল ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ক্লিয়াৰ টাইপ কৰক এতিয়া LS space minus D type কৰি এণ্টাৰ টিপক এইবাৰ এইটো বুজিব পাৰিব যে কেনেকৈ অপশ্যনছবোৰ সাল সলনি কৰাত কমাণ্ডছৰ অভ্যাসবোৰ সলনি হৈছে লিনাক্সত বহুত পৰিমাণৰ কমাণ্ড থাকে যাৰ প্ৰত্যেককৰে বিভিন্ন অপশ্যন থাকে কমান্ডবোৰ একেলগ কৰিব পৰা যায় যিটো আমি পিছত দেখিম কিন্তু ইমানবোৰ কেনেকৈ মনত ৰাখিম প্ৰত্যেকতে এইটো কৰিব লগা নহয় কাৰণ লিনাক্সৰ উত্তম অনলাইন সহায়ৰ সুবিধা উপলব্ধ মেন কমাণ্ডে চিষ্টেমত সকলোবোৰ কমাণ্ডৰ ওপৰত থাকি ডকুমেণ্ট আগবঢ়ায় ধৰি লওক এলএছ কমাণ্ডৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি সকলো টাৰ্মিনেললৈ যাব লাগিব আৰু আৰ্গুমেণ্ট হিচাপে man command ls commander hoite likhibole type korok man space ls aru enter tipok. Bahirolo ahibole q tipok. Manhole system or manual pager protitu argument hadharonote program utility ba function or namhe. A argument buror logot jorito manual or page bur tetia প্ৰত্যক্ষ হব যদি এটা সেকশন আগবহুয়া হয় তেন্তে মেনে ম্যানুয়েলৰ সেই সেকশনটো দেখুৱাব ডিফল্ট একশন এটো হয় যে সকলো উপলব্ধ সেকশনত বিচাৰক আৰু তাকো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত ক্ৰমত আৰু পুৱা পেজবোৰৰ পৰা খালি প্ৰথম পেজটো দেখাওক যদিও সেই পেজখন বিভিন্ন সেকশনত আছে আপুনি মেন কমাণ্ডৰ বিষয়ে জানিবলৈ মেন কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰক টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু মেন স্পেচ মেন টাইপ কৰি এণ্টাৰ টিপক ওলাই আহিবলৈ Q টিপক মেন কমাণ্ডৰ বহুত অপশ্যন থাকে ইয়াত মোক অতি প্ৰয়োজনীয়টো কওক কেতিয়াবা আমি কি কৰিব লাগে আমি জানো কিন্তু তাৰ কমাণ্ডবোৰ নাজানো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে মেন মাইনাছ কে অপশ্যন আগবঢ়াই যি এটা কিবোৰ্ড আৰু সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দি এখন কমাণ্ডৰ তালিকা দিব উদাহৰণস্বৰূপে এখন ডিৰেক্টৰী বনাওঁতে আমি এক্সেক কমাণ্ড নাজানিব পাৰোঁ সেয়ে আমি কমাণ্ড প্ৰম্পটলৈ যাওঁ আৰু man space minus K space directories type কৰি এণ্টাৰ টিপোঁ এতিয়া আমি সকলো কমান্ডসবোৰ বিচাৰিব পাৰো যাতে আমি দেখা পাও আচলতে আমাক কি লাগে এই একেটা কামকে এই প্ৰপোজ কমান্ড ব্যবহাৰ কৰিও পাব পাৰি কমাণ্ড প্ৰম্পটত টাইপ কৰক আপ্ৰপোচ স্পেচ ডিৰেক্টৰিজ আৰু এন্টাৰ দবাই আউটপুট চাওক কেতিয়াবা আমাক ইমানবোৰ বিৱৰণৰ প্ৰয়োজন নহয় এটা কমাণ্ডে কি কৰে তাকহে প্ৰয়োজন সেই ক্ষেত্ৰত আমি কমান্ড কি বা মান মাইনাস f ব্যবহাৰ কৰিব পাৰো হয়তো কমান্ডৰ বিষয়ে এক লাইনৰ বিৱৰণ দিও টাৰ্মিনাললৈ যাওক আৰু টাৰ্মিনাল উইন্ডো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ক্লিয়াৰ টাইপ কৰক এতিয়া what is space ls type কৰি এন্টাৰ টিপক কিছুমান কমান্ডৰ বহুত অপচন থাকে আমি এটা কমান্ডৰ বিভিন্ন অপশন বা তালিকাখন পাব পাৰো তেতিয়া আমি মাইনাছ অপশনৰ সহায় লম কমান্ড প্ৰম্পটলৈ গৈ ls space minus minus help type কৰি এন্টাৰ টিপক মই স্ক্ৰ'ল আপ কৰিম যাতে আমি মেনুৱেল পেজত থকা সকলো অপশন দেখা পাওঁ A whole Linux spoken tutorial or bhag. Spoken tutorial talk to a teacher projector at a ongho. Yar uprot odhik janibar babe a linkot saok. Moi mosmi meti IIT Bombay para bidailo isu jugdanar babe thoinabat.